Ako ngayon'y nag-iisa Sana ay tabihan na Sa ilalim ng puti Pakinggan mo ang aking sigaw Sa dilaw na buwan Ayokong mabuhay ng malungkot mm, Ikaw ang nagpapasaya